Покупатель, будь осторожен. Всем привет, мы играем в LA Noir. И это третья серия. Gets you recognized as the shining new star in the squad. The case that you solved that shows that you have the gumption, the gung-ho, the get-up and go to make you stand out from your average rank-and-file patrolman. This could be the one goal. Вы слышали, да, эти выстрелы? Хорошо, что мы были рядом. О, труп. Это плохо. LAPD, could you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. Так, давайте осматривать труп. Crowded street. О, ужас. I've seen everything. Я уже вижу. Так, надо посмотреть голову. О, ничего нет. Ладно, возвращаемся. Так, что насчет пиджака? Документики. На что? Банк Аркадии на имя Галетты, адрес Саут Бродвей, товар серьги с жемчугом, цена 52 доллара. Так, выплаты производил П. Мартин и один-два раза Гаглиарди. Гаглиарди. Номер счета 01786. Ага. Все, выходим. 01786. Руки. Пусто. Еще одна. Так, кольца нету. Тоже пусто. А в этой части пиджака и здесь пусто. Ладно, выходим. Так. Будем искать. Где-то здесь должны быть гильзы. Так, что сверкает? Кажется, это они. Да, это они. Это гильзы. Посмотрим. 32-го калибра. Ясно. Так. Что мне может сказать вот этот, например, парень? Или ты? Что можешь сказать? Ничего? We'll keep the witnesses on ice until you're ready, Cole. Ага. Why don't you have a look around? Э, может, может кто-нибудь из вас? А, о, Clear this area immediately. Sir, I'm Officer Phelps. Так. What exactly did you see? I heard the shots. Uh, I thought it was a car backfiring. Uh, I saw a girl run into the shoe ага, store. девушка. You want to take a look around? Так, The ладно. witness can wait, Cole. We've got the perimeter. Эм, здесь кто-нибудь что-нибудь знает? Кто-нибудь что-нибудь? This is a secure area. You all need to leave. Э, никто ничего не знает. Excuse Мусорка. Что? Мусорка, звоночек. Как-то... Кажется, в мусорке что-то есть. Да, да, смотрите-ка, пистолет! Серьезно, пистолет. Так, во во во во во Ф.Н. FN Браунинг. 01. 01. Ага. Eagleson's gun store's a couple blocks from here. Так, ладно. И теперь попробуем девушку, что ли, опросить. Может быть, она нам что-нибудь скажет. Да, да, да, да, да. Я пришел. Officer Phelps, miss, I'm here about the shooting. Did you know the victim? He was my ну не плачь, но. Mr. Gage. Mr. Gage's first name. Everett. Everett. You are. Mm. Galleta. Clovis Кто Тут на русском заговорила. Давайте показания. Что она может нам рассказать? А, так, информация о свидетелях приведена слева. Вопросы приведены справа. Ну, давай, все, вопросы я хочу выбирать. На, вот, все, карандашик. Так, давай. You think you could tell me exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage my boss bursts in yelling that I'm late on my lunch. <laughs> And? We came back. Ага. I was angry. I walked in front. Первый. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. Выстрел? <laughs> А, так выстрелов было больше, чем один. Ты лживое существо. А, а так, ждем. Так, нажать 3, да, чтобы обвинить? Ложь. You're lying, Miss Coletta. Да. You know what happened and why. You're going to tell me. There's nothing to tell. I've done nothing wrong. Да. How can you prove different? А, если не ошибаюсь, то как бы... Что? Не понял. А, знаете, здесь должна была быть и квитанция. Погоди. Like I мне нужно выйти. Сейчас я вернусь. Стой. Что-то здесь не так. Почему я не это? Квитанцию не сохранил как бы. Ну-ка. Ну вот, галета. Может, надо подождать, все прочитать, как бы? Не знаю. Ну, Давай, жду. Ну вот, все, ну. Обговорено, да, продажи. А, надо было реально дождаться. Да, вот она. Банк Аркадии, да. Все, выходим. Немного странно то, что улика не прочиталась, как бы. Speak to the witness before homicide arrives, Phelps. If you think she's lying, don't be afraid to get forceful. Ну, конечно, не физически, естественно. Don't accuse her of anything without proof. Lawyers love that shit. If you're sure she's straight up, try the general approach. See what you can coax out of her. Давай. Вот я вернулся. Я к тебе вернулся. Я к тебе вернулся. Показания свидетеля еще раз. Exactly Рассказывай. Да, по магазинам. I босс. in a store when И скорее всего правильно делал, между прочим. I Злая. I walked in front. I heard shots. А, выстрелы, извиняюсь. Saw Mr. Gage fall. Ну ты лжешь. Ты лжешь, да, мы уже знаем, что на кнопку 3 ты лжешь. Давай. You know what happened and why. И сейчас вы об этом расскажете. Я ни в чем не виноват. Да, конечно. Вот, смотри, квитанция на товар. С твоим именем. Вы уже целый год, да? Tell me what happened at the jewelry store. Oh God! I won't lose the earrings, will I? You could lose your freedom, you little fool, if you don't stop obstructing a murder investigation. Mr. Kalu. Edgar Kalu. He runs the jewelry store. Ага. He's showing me a lovely watch. Mr. Gage bursts in. Mr. Gage. Kalu gets very angry with Mr. Gage, and they start yelling at each other. Mr. Gage tells me that all of the things in the store are junk, nickel-plated, made in Japan, Зря вы and так. yells at me to get back В to Японии work. делают нормальные товары, между прочим. We get back here, and I hear a loud bang. Не один. Mr. Gage clutches at his back. I hear Ага. another bang. Один, And и another, еще, and и another. еще. Mr. Gage falls to his knees. It looked very painful. Так, давай, Which jewelry store? расскажи мне. Hartfield's. Broadway between 5th and 6th. Did you see the person who shot Mr. Gage? Of course I did. Mr. Callow Uh-huh. looked very angry. He kept firing the gun. He kept pulling the trigger. He threw the gun in a bin and вот, мусорный бак. Я его уже нашел, да. И пошел прочь. Что? Сомнения? Насчет чего? Типа она не, не, до, не что-то? Не знаю, вроде все рассказала. Ну ладно. You're making me angry, Miss Galetta. Is that what you want? Tell me why Mr. Kalu shot Mr. Gage. Mr. Gage hates Jews. A lot of people do. It's not my fault if he has nice things. Да. Ладно, давай. How many shots did you hear, Miss Вот, да. It's difficult No? to remember. It sounded like there were so many. And they were so loud. Ну, пока что она не врет. Соглашусь с подсказками, что это истина. Кнопка 1 для истины, как мы видим. Истина. Need you to concentrate, Miss Coletta. Even minor details can become important later on. Один, другой, три, всего пять. Гильз пять, хочу напомнить. Quickly, Все. Спасибо, да been very brave. We'll need you to make a formal statement about what happened, Mr. Case. Does that mean I can still collect my... my... Нет, ничего. Да, да, да. Сережки хотела забрать. Анна, я думаю, надо ехать за информацией о пистолете. We have the murder weapon and the murderer. The girl saw. Да, да, да, да, да. Killer works at a jewelry store called Hartfield's. That's a couple of blocks from here. thinking what I'm thinking? Tate, maintain the perimeter. Поехали. Поехали мы с тобой на автомобиле. Оружейник. Да. Да, блин. Я еще не привык к этой физике машин, но ну ладно. Я думаю, успеем привыкнуть еще. Keep going straight. Go straight. Так. И здесь прямо. Straight on. Да дурак! Кто тебя ездить учил, а? Вообще. Вот так вот. Музыка клевая, прям. Да-да-да. А, -а, а, сволочь. На следующем направо. Так. Еще чуть-чуть. И мы приехали почти. Есть. Так. Пожалуйста. А. Типа сзади, что ли? А, вот он, да. Оружейный магазин Иглстоуна 2.36 дня. Officer, what can I do you for? Officers Phelps and Dunn, sir, Wilshire Division. We need you to trace a serial number. Sure. What's the make and model? FN Browning, model 1922. The serial number is 1138 And that's Well, I didn't sell it. Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple of weeks back. Remember the owner? Yeah. Callu. Edgar Callu was his name. Thing looks like it never been fired, but he brought it in here for cleaning anyway. Then he bought a box of cartridges and he left. You know where we can find Mr. Kalu? Told me he was on his lunch break. Said he worked at Hartfield. Ну все. Теперь я точно уверен, что он виноват. Прям, ну, сто процентов. Поехали. Садись. И местом Выбираем мы ювелирный магазин Хартфилдс. Я успею. Есть. Эй. А как там включить спецсигнал? А, нет. Где-то здесь. Я не знаю. Ю? Нет. Как же? Ладно, потом разберусь. А, задел, да ты посмотри. Все. Ювелирный магазин Хартфилдс 2.36 дня. Типа ни минуты не потратили. Ну ладно, здесь реально было недалеко. Officer, can I interest you in a new watch? Хочу. Только не часы. Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalu? Uh, uh, врет, я вижу. Я вижу. Не см... Так, бежим за ним. Но я видел, что он лжет. Так, пистолет достал. Ого. <laughs> А, так. Стой! Сволочь! Не попадаю, посмотрите. Надо ближе подойти к нему. Стой! Есть! Вот так! Стой, я тебе сказал. Edgar Kalu, you're under arrest for the Эверетт Гейдж, да. Садись, блин. Улыбочка это его. 3.10. Улшерское отделение полиции. The case that gnaws at your guts and ruins your marriage. The case that keeps you propping up a bar as you relive the what-ifs. the might-have-beens, the half-leads, and the half-truths. The case that other cops murmur about whenever you walk past. Посмотрим. The case you never, ever... Никогда не говоришь. А, God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. I hear it's you who nabbed our malefactor from the shooting yesterday. уже прошел день. Then tell me, Boyle, I hear you're quite the climber, a man of initiative. How would you like a chance at smiting this man with the sword of justice? You're asking me to, to conduct the interview, sir? I am young Phelps. Да. You've only been with us a short time and you've assembled yourself a stellar arrest record. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from. Как он выразился, But да? I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. Takes a certain animal cunning, lad. Do you think you might be ready for that? yes, sir. Um, I think I am. Good man. You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, hard evidence, and best of all, a conviction. if you <laughs> fail in the former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. How are you feeling, lad? Fine, sir. Very good. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Bring me a confession, young Phelps. Уже иду. This is your chance. Don't fail me. Попытаюсь. Ладно, попытаюсь. Я уверен, это будет сложно. Сидит, кофе Has пьет. my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for Это that. уж точно. Давай, спор. You followed Everett Gage and a girl back to the shoe store. You put five rounds in Gage's back. Gage was a was a bastard. Да. Whatever he got, he got what was coming. But it had nothing to do with me. Нет, не верю. Нет, нет, нет, нет. Нет, не верю. Я реально ему не верю. Вы понимаете? Он, он лжет. You shot Gage, and we know why. We can put you at the scene. You can't prove anything. А как насчет пистолета? Что? Right так, я говорил, это будет сложно. Это будет очень сложно, я не пойму просто систему. Квитанция, что ли? Нет, не квитанция. Get back in there and сразу же fail. Не люблю я это дело. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. Одни и те же кадровые сцены. Флэшбэк. Так. You followed Everett Gage and the girl back to the shoe store. You put five rounds in Gage's bag. Может быть, показания? Gage was a, was a bastard. Whatever he got, he got what was coming. Yeah. But it had nothing to do with me. Нет, но ну я вижу, что он лжет. Это -то точно, вот, видите? Видите, видите, видите, да. Это ложь. Но какая? Какая именно улика? Так, может быть, вот это? А, если вы предъявите обвинение, ложные, да-да-да. продавщица показала, что Кэллоу застрелил Эверетта в ходе ссоры. Наверное, это? Да, это правильно. Есть. Рассчитываешь на девочку. You think her testimony is going to stand up in court? You're going to the gas chamber, Edgar. That jew hating fuck couldn't leave me alone. I had a sale. That girl was ready to buy. Да-да-да. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a Еврей. crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Да, конечно. Хватит в- лгать. You're lying, Kalu. I think you lent Gage money. He owed you payment. I don't know what you're talking about. А как я могу доказать про деньги? Эм, как я могу доказать, что это деньги? Вот это? Нет. а я не пойму, как я могу, что деньги как бы. ахахахах! Квитанция на товар, разве что только. Но ну, там же галета. Нет. А если... Да, но нет. Тоже... Didn't I ask for a lawyer? Shouldn't you be on the phone, officer? Uh... Не пойму немного. Didn't I ask for a lawyer? Shouldn't you be on the phone, officer? Looks like I was mistaken. Ошибся. Давайте используем интуицию. А, я хочу... Да, убрать ответ. Ага, то есть это все-таки не ложь, да? Я не совсем вижу. Он пристально смотрит на меня, иногда отводит взгляд, значит сомневается. You left-wing leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? Твои бредни, You да. call me that? You sit there and you Э, call me those names, you спокойно. goddamn goy butt snatcher. You and that stump Gage. Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu. I'm charging you with the first-degree murder of Everett Gage. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your sake the jury can commute to murder in the second degree. May God have mercy on you, sir. М-м, Не помилует за такое. Мы справились со второй попытки. Masterfully done, Officer Phelps. It is just Officer Phelps. Патрульный. Да. Yes, sir. Then let me have a word with the Chief of Police, young. Да? The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Клево. Back to your duties for now, Boyle. But here's a piece of advice. Get yourself two suits, get them pressed. Два костюма. Погладь. Пригодился. такой намек, что меня уже повысят. Клево, конечно, ничего не скажешь. Наше нормальное дело, первое, и все. Полицейская академия достижений открыта. Полиция Лос-Анджелеса. Отчет о готовности к службе полиции. Характеристики полицейского. Способность следовать, владеет оружием, отличная физическая подготовка, владеет методами допроса. Полиция Лос-Анджелеса. Годен. Да? В какой отдел? В какой меня отдел переводит? Интересно. Ну-ка. Посмотрим. Водительское сиденье. И это будет в следующей серии. Да. Всем спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайки и подписываться на мой канал.